Nana menino, Nana carneirinho, um, dois, três. Nana, Nana neném, Nana menina, Nana carneirinho. Nana, nana, neném Nana, menina Nana, carneirinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Nana, nana, neném Nana, menino Nana, carneirinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Nana, nana, neném Nana, menina na, na, na canelinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na, na, na, na, neném. Na, na, menino. Na, na canelinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na, na, na, na. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.